Fala galera, tô aqui só pra avisar vocês que a GG Drop, um dos maiores sites de abrir caixa de skins do mundo, é a patrocinadora oficial do canal. GG Drop é um site incrível, guys. Tem o shoot range lá, que é simplesmente você tem balinhas. Quanto mais mais cara a bala é, mais você consegue ter a chance de ganhar é dependendo onde você acertar o alvo, uma skin mais cara. Então, a cada um dólar que você deposita, você ganha um tiro para você poder brincar do shoot range. Tem a roletinha também, que se você usar meu cupom, você ganha um giro grátis. Tem várias caixas. Cara, é muito top a GG Drop. Então, usa meu cupom aí, você vai estar tá ganhando 11% de bônus. E, guys, é isso. E é nóis. O hype foi plantado. Segue o segue, segue, segue, segue, segue, segue, segue, segue, segue, segue, segue, segue, counter-terrorists win.